Pas du tout, je ah, travaille dans le coin. Ok, vous savez s'il y a des endroits un peu moins chers qu'ici pour se garer ouais, Je sais pas du tout, non, désolé. Ouais, ouais, ouais c'est super cher. Bah, pas encore, on a de la chance, ouais. Ça va changer, mais. Ça vous en prie, bonne